ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಬೊಜ್ಜು ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ so obesity may be hormone problem P C OD ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಅದು ಒಬಿಸಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬಿಸಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಈಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಗ್ಗಿನ ಓವಲೇಷನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಗ್ ಎಗ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಎಗ್ಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದವರೆಗೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಂತ ಅಂತ ಇರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಕೌಂಟ್ಗಳು ಸ್ಪಮ್ ಕೌಂಟ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುರುಷರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ನಿಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುರುಷರು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರುಗಳ ಕಾರಣನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರಣಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿರಿಯಾಣಿಗಳು ಕೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಆ ಮಧ್ಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ ಎಷ್ಟೊಂದು rural tier two tier three ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ದಿವಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಬೋದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಈ ಆರ್ ಟಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋರು ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ we have to plan and do it so ಅದಕ್ಕೆ at least thirty thirty five percent variations ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು I can say around seven thousand eight thousand ಕೇಸಸ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ so success rate around sixty five to seventy percent ಇರುತ್ತೆ and but success rate varies ಒಂದ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಒಂಥರ up to ninety percent success rate ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ may be twenty percent thirty percent so ಅವರೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಎಗ್ಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಗ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಇರೋರ್ದು ಎಗ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ thirty five thirty seven cross ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಗ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ದಿಗ್ಗನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಓನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು but most of the cases donor ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಬರೋಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಕೋಲಾರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋಲಾರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು thirty percent thirty five percent reduce ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರ್ಸ್ ಒಂದು ಅದೇ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಎರಡು ಪೇಷಂಟ್ ಮೂರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬರೀ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ we can plan that way ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಿಡಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ around one point seven to one point eight ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾ around one point seven to two lakhs anywhere between so ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ at least one point four one point ಫೈವ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ